Вот в этой бутылке находится небезызвестный Калуа. Это мексиканский кофейный ликер, рецептов приготовления которого достаточно много. И, кстати, все они не похожи друг на друга. После ряда экспериментов я нашел свой, который нравится мне. Надеюсь, понравится и вам. Как делается, смотрим.